Здравствуй, дорогой друг, ты не ошибся, я не пьяный. Мы будем сегодня говорить о добрых делах Димаша Кудебергена. Мне стоило целый месяц провести с фанатами, ругаться, общаться и так далее. Написать пару статей в СМИ, чтобы понять, почему фанаты так его любят мы будем говорить о добрых делах Димаша Кудабергена. Но начнем с грустного. Это Дамир, и у него нет рук. Так получилось. Из-за трагической случайности он потерял руки. Фанаты Димаша взяли, так сказать, все в свои, конечно, кощунство будет сказать, свои руки – чтобы собрать денег молодому человеку на протезы. Протезы стоят очень дорого у нас в России. И они собрали сами, открыли фонд и собрали 140 тысяч рублей. И у парня теперь будут руки. Только не надо закрывать глаза, а то мы становимся слишком занятыми, когда дело касается инвалидов. Вот так, Волочковы, это не танцевать, ради своих денег, прикрываясь фондами. Люди сами собрали деньги, и это фанаты Димаша Кудебергена. Сейчас мошенники, вероятно, посмотрев мой обзор, будут потирать себе руки. Ага, мы сейчас тоже откроем фонды и будем собирать под лозунгом «Димаши, фанаты, деньги». А вот и хер вам – вот вам официальная группа, официальные представители Димаша, его правые руки. Если вы хотите помочь, пишите только туда. Только туда. Давайте посмотрим счастливую мать с парнем. Я Фаткулина Гульвера, мама Фаткулина Дамира. Хочу поблагодарить Евразийский фан-клуб Димаша Кудайбергенова они нам отправили огромные деньги на протезы, на бионические руки, так как они стоят очень дорого. Огромное спасибо всем, кто помог нам. Далее фанаты организовывают поездки в детские дома, господа, дарят подарки, участвуют в разных мероприятиях. Видите, какие подарки, и там фотография с Димашем Кудебергеном. Я уверен, что найдутся пару идиотов, идиотов, которые будут писать, да это чтобы заработать фанатов. Кого? Детей? Да я вас умоляю. Просто у людей большое сердце. Они нашли того, с кем можно делать хорошие дела. Я всегда говорил, что казахи добрые люди. Но когда мне, так сказать, в Ютубе прислали ссылку на этого парня, я на самом деле был счастлив. Салам алейкум, хурметты достар, здравствуйте, дорогие друзья. Гражданин кадет, вам восторженный ответ. Салам алейкум и привет. Передаю вам, гражданин кадет. Вы мастер красного словца, оратор, демагог, вития, ну, видит Бог до самого конца. На это не хотел идти я. Чтоб выразить, конечно же, восхищение за ваше э, нам подаренное стихотворение. Как Витас Димаша на воровстве ловил, сей факт меня на это вдохновил. На эту тему я тоже стих писал но только так не загибал. Ну, дали жару, гражданин кадет. Уж точно не по-детски Витас был задет. <clears throat> И в комментариях писало большинство, что им давно но так не было смешно. Что от такого яркого и острого сарказма накрыло волнами морального оргазма. Конечно, это юмор, смех, сатира, но наш Димаш – посланник мира. Ему такое явно не по нраву, чтоб наблюдать такую жесткую расправу. Дуэль двух этих музыкантов пусть превратится в красочный дуэт. Оружием же этих дуэлянтов Домбра пусть будет и кларнет. Спасибо за внимание. До свидания. Сау болыңыздар, достар. До скорых встреч. Көріскенше. Видали, какой приятный мужик, сколько доброты в его глазах. Какой теплый взгляд человек взял и не налил говна, не сделал какой-то обзор, а просто от души сказал. Те, кто писали мне, так сказать, тысячу комментариев, я вас, люди, прекрасно понимаю, что вы создавали ботов и так далее. Но я с теплотой отношусь к казахам. И вот вам пример. Этот мужчина, он молодец. Хороший ты мужик, спасибо тебе. Давайте дальше. Фанаты Димаша не забывают стариков и ездят по домам престарелым и дарят подарки. Они в этом плане молодцы стариков, нельзя забывать. Господа, подхватывайте, объединяйтесь, делайте свои, так сказать, кланы Димаша и на этой волне делайте добрые дела, кроме сейчас вас, ребята. Таких кланов нету. Вы молодцы, с этим флагом вперед делать добрые дела. Фанаты Димаша помогают малоимущим. Вы всегда можете обратиться к ним со своей проблемой. Люди всегда вам помогут, чем могут. Поэтому я вам всегда говорил, объединяйтесь, объединяйтесь и еще раз объединяйтесь. Димаш объединил людей, его добрая музыка, господа. Видите, на что настроила? Посмотрите, вот эти люди малоимущие, написали фанатам, и они собрали и подарки, и одеждой помогут. Молодцы! Многие из вас скажут, кадет, тебе не стыдно и СМИ, и обзоры, и так далее. Нет, господа, не стыдно. Чтобы, видеть и дойти до истины, нужно копать. Мне, господа, знаете, как-то даже не то, что стыдно, а я с собой горжусь, потому что многие из вас даже и не знали. Но после моего обзора, естественно, узнают и будут наверняка объединяться в какие-то общины, да, Димаша и так далее, делать добрые дела. Я очень на это надеюсь. Суть моего, в принципе, обзора в этом состоит. То, что наверняка большинство фанатов даже не знает. Но я, господа, хочу написал стих, который после просмотра всех этих ситуаций, так сказать, э, нахлынули на меня мысли, и я написал стих э, после того, как захлестнули меня эмоции да, про фанатов Димаша. Вот так бывает. Смотришь человек, и кажется, ты знал его всю жизнь, и думаешь, что он просто певец – а он вдыхает в людей жизнь. Как много видишь у людей зла, и многие живут в этом грехе, но есть отдушина одна. Певец живет в твоей душе – Мое-то горло сильно душит, когда я слышу голос твой, Когда поешь, ты рвешь мне душу напополам, ты для меня родной, Но людям только бы нажраться, а мне не нужно, у меня есть ты, Я добрых дел давно набрался, и виноват ведь в этом ты, Мне жаль людей, которые не знают, что музыка твоя творит добро, За массовый психоз все принимают, и в душе греют огненное зло. Я встану ночью, как обычно, глаза к я к небу подниму и прошепчу уверенно, тактично. Живи, Димаш, ты моя жизнь, а жизнь свою благодаря тебе люблю. Фанаты Димаша, так сказать, сажают деревья, представляете, озеленяют город. Молодцы люди, объединяйтесь, делайте добро. Я, господа, знаете, как скажу, что государство, видите, как не совсем хочет нам помогать. И люди взяли все в свои руки, это очень правильно, это очень верно, и каждому, так сказать, от этого хорошо на душе, когда делаешь добрые дела. Объединяйтесь, господа. Я создал этот обзор с целью показать людям, что есть вот эта вот сторона, не просто музыка, да, вот все эти просмотры, лайки, одно и то же. А вот эту сторону люди настолько скромные, оказывается, видите как, и все это не освещают. Вот именно это нужно освещать, именно это нужно показывать. Вот. Музыка это хорошо, да. И он и так доверху, на самом выше некуда. И я вообще против, чтобы Димаша Э, Москва как-то к Димашу прикасалась своими руками. Вы знаете почему? Вот. Пускай он будет э, всемирным и так далее, только не Москва. Господа, с вами был гражданин-кадет, который осветил ту сторону, от которой молчат. Добрые дела фанатов Димаша Кудебергена.